ngir nag lo jafe-jafe yi nga xamante dafa tabbi ci wàllub koom-koom te bàyyoo fu nekk ci àdduna bi réew Sénégal nag daal na ji ci jël ay matuwaay yu am solo loolee nag moo tax nag mu daal di xoolaat doxalinam ci wàllub gafagaam comité de suivi bi dafa taxaw ngi xeex mbas mi euh, daal di nag dem ca makkaanub jawri ngi ñu di kafab réew mi ngir nak xol yan matway le nguur gi jël ngir nag jàmmaarloog mbas mi ci nak fexé ba deugëral suñu kom kom recevoir une commission stabilité macroéconomique et financière euh, du comité de suivi euh, de la mise en œuvre du programme programme résilience économique et sociale euh, ñu waxtaan ci nga xamné moy dispositif buy jappalé entreprise entreprise secteur informel ak secteur formel. partagé na ak ñom aussi que né Ce nag liggéey la bu am solo le xam ne sunu ministère ak ministère sectoriel yi ak organisation patronale l'organisation secteur privé l'association consommateurs, association consommateur ak associations euh, yi par exemple ou l'organisation euh, organisation syndicale ñëpp recevoir nañ échanges, échanger avec système bancaire aussi pour avoir le dispositif boo xam ne dina entreprises a entreprises yi banques yi financé ak société de microfinance à travers dispositif de garantie bi nga xam ne FONGIP moo koy gérer euh, dispositif bi nag ni ma ko dina continuer parce que mbas mi jeexagul te am na entreprise yu bëri jotaguñu euh, jot jot euh, ndimbal ndaxte ñoom lu nekkoon seen priorité mooy def loolu ñuy naan report ci banque yi mooy banque bi ne la mën nga toog ñetti weer doo fay mensualité yi nga waroon fay banque par exemple te loolu c'est gratuit aussi doo fay benn intérêt amul intérêt amul dara xam nga loolu moo gën a yomb moo tax entreprise yu bëri nga xam ne mbas mi def leen laa lool foofu loolu njëkkee am na ñoo xam ne nag dan dem foofu ba pare ñëw aussi en même ci dispositif bi état bi taxawal yaakaar nañ ne weer yi di ñëw tam yeneen entreprise yi nga xam ne wala ay ñi nga xam ne acteur économique lan nekk ci secteur informel di leen ñëw ci dispositif bi comité suivi bi nag gannaaw ba nga xamante ne jotna ay xibaar yi mu war a jot yëpp ak itam wane ay tegtal eh, daal dina nag sukkandiku ci li nga xamante ni moom moo di ay koom-koomam ngir nag indi ay mën-mëneen ci doxalin ci wàllu xeex mbas mi. mu dalal suñu xel tamit wanu li ñuy def ñoom. wan ñu tamit wax ñu aussi parce que ñun suñu casquette mooy ñu ngi ci comité bi mais aussi ñooy représenter patronat bi ak secteur privé donc tay lu mu ñu wax ak lu mu ñu wan dalal na suñu xel ba nga xam ñun buñu waccé wàccee mën nañu wàccewaat information bi si suuf pour xam na nañ liggéey bi ñoko bok mais gouvernement bi muy secteur privé bi kon tay ñu ngi rafetlu liggéey bi di ñaaxaat aussi ministre bi diko encourager diko féliciter parce que képp ko xam ne da ngay wax ak yalla rek gis nga ko li muy liggéey depuis bobu légui euh bayiwul dara fu nekk mu nga fa moom ci wax mooy jël téléphone di ñu woo di wo chef d'entreprise di wo banquier pour defar donc tey suñu xel dalna ñun luñu wara def moy sensibiliser donc euh, entreprise yi. milliards yi nga xamanteni mom moom la programme bi tënk nag dafa sukkandiku ci lolé ci suñu am-am ak mën-mënin ngir nak fexé ba tek ay yoon yo xamanteni suñu fa mëna a dinañu mëna fexé ba yëkëti suñu kom kom donte mbass mi mu ngi fi. comité suivi bi nag daal na dalal commission nationale patronat bu sénégal ngir xool nag eh, li nga xamante ni jëm ci wàllu taxawaay bi ci indi gannaaw bu mu sukkandikoo ci ay xibaar yu ñu ko jox eh, ñoom comité national patronat ngir fexe ba seet wàllub xëy mi naka nañu fexe ba sàmm xëy doomu sénégal ci programme bi nga groupe sénégal nañu ko ci milliards yi conseil national nag daal dina dellu si ci nag matuwaay yi nga xamante ni nguur Sénégal jël na ko ci. Sénégal bi nga xam ne moo ngi yëngu si mbirum koom-koom ñiy weccoo ay xalaat yu bëri ay xalaat yi ñuy weccoo mu nekk ay xalaat rafet maanaam mooy lii kat lii ñu dal dal àddina si yëpp ñu xool ñetti weer yi ñu dem fuñ si toll ndax président de la république jogoon na nekkat lii dal metti na ba mu génne woon lu ñuy wax mille milliards. ne def ko ci def pour dimbali njaboot ci pour dimbali nit ñi pour dimbali entreprise yi loolu nag soo ko defee solo so leen tollé ñetti wër ñent wër ngon taxaw ne kat fi lañ si tollu ci fiñ ci tollu ñu ne kat plan bi li bëri dox na ci mais comme ñin waxu ñu am mbirum waxu ñu mbirum diwlin ñun mbirum koom-koom bi rek la wax si biir koom-koom bi ñi gis ni kat état bi def na effort yu reuy pour limu yoré yore entreprise yi fay ko amna leneen li ñu tegoon peut-être que lolu aussi ndax ak administration nu muy doxé ñu yaakaaroon ni mën na pare fii ak weer ak ñaar weer léegi la soog a pare. conseil national patronat bu Sénégal nag donte nag li nga xamante ni moo di mbas mi. indina na ay jafe-jafe ci secteur entreprise yi ak ci suñu koom-koom indi na indi na ay taxawaay yu yees comité de suivi bi nag daal na wane kontantem ci li nga xamante ni rek moom moo di taxawaay mi nguur gi sénégal indi ba nga xamante ni niñ mën a sàmb xëy askan wi ba duñu ñàkk seen liggéey li nga xam ne bii la état bi teg en place vraiment gis nañ ci seen bopp pour la plupart xëy na rek critiqué nañu ay ay yeex yeex yoo xam ne ci biir ministère yi ba xëy xeyna na certains guichets yi nga xam ne war nañ fu jël xaliss lolu amul nekul wax nañ aussi ben guichet bo xam xeyna itam bu am solo la parce que 200 milliards la waron na mëna a en plus impacté yi itam doxul nañ ko yakare won lolu dal lañ fi dégg lo xam bi tay ji mënees nako jàpp mais aussi waxtan nañu ci benen volet muy nak relance bi ndax tay ji ñu ñëpp xam nañ ne mbass mi xeyna ñi ngi ci biir mais xamuñ kañ lay jeex te itam président wax na ko il faut apprendre à vivre avec le virus donc il faut nous liggéey liggéey c'est nag relance bi. donte nag jafe-jafe yi bëri nah mbas mi dafa wër àdduna wër ngër këpp entreprise yu ci bëri bëri bëri nag ngir nag sukkandiku ni nga ko waxee rek ci bëgg-bëgg nguurub sénégal mooy fexe ba sàmm entreprise yi jox leen ab taxawaay gu mat sëkk ba nga xam ni duñu mën a tàqalikoog seen ib liggéeykat lolé dafa bok ci programme bi nga xamanteni moy programme bi groupe sénégal tek ngir xex mbass mi délégation générale à la protection à la solidarité nationale dajé nak itam comité suivi bi gannaaw go itam la sababon dama daje boobee ba ñu jotee xibaar yëpp nag daal dinañu wax naka nañu taxawee ba teg lii nga xamante ni registre national unique bi nga xamante ni moom moo di laytaay goo xamante ni ci nañu sukkandiku ngir mën a fexe ba jàppale néew yu doole ji waaw registre national unique dafa nekk benn mun nañu wax ni que registre boo xam ne euh, si sénégal njël yi nga xam ne di doole lañ ñoom ñëpp ñu daj dañ leen bëgg a dajale ñu am leen ñu xam ñan lañu ñu am ko nga xam ni saa yi leen soxlaa jox ndimbal nga xam ni dañuy dem foofu ñu mun si jël loolu mooy réussite nationale tey euh, sénégal mu ngi am ñeen fukki junni ak juróom fukk euh, ay njël yoo xam ne ñu ngi ko ñu ngi ko dugal si registre national nga xam ne buñ leen bëggee jàppale duñ dem di leen wëri dañuy ñëw rek jël si directement registre national unique nag dafa doon ab tay goo xamante ni Euh, dafa euh, jote xibaar yi nga xam ne aju na ci askan wi ñi néew doole ak ñi nekk ci jafe-jafe comité de suivi bi nag doon nab euh, banqaas goo xamante ni nag indi na ay doxalin ak yu yees waaye itam ñi nga xamante dañu leen a fàtte ci laytaay boobee ak itam ñaxtub askan bi lépp boole nañu ko daal di ko dëxëñ ngir indi nag ay élément mal pour yokk transparence bi yokk contrôle bi contrôle citoyen contrôle euh, waa dëkk bi yëpp ñu mën contrôler ñax ñëpp d'accord nañu que ñi ñoo soxla te defuñu ci liste bi ak yoo xam ne soxlawuñu ko donc vraiment ñu leen di encourager ci lolu vraiment que renforcer contrôle bi te ñu leen que vraiment citoyen ça dañ ci wara jappalé parce que état mun def si texte lepp li mu gëna rafet mais bu fekkente ni à la base citoyen joué ñu seen rôle tamit dina am toujours jafe-jafe lool moo tax ñu ngi encourager délégation générale pour continuer li légumes, bi mu renforcer évaluation RNU le nettoyage fichier bi mais aussi ñu encourager partenariat ak organisation à la base pour ñu mun a tamit leen alerter su nous ne des gens ay gox-goxaan yoo xam ne defuñu assemblée générale defuñu vraiment inclusion où nous ñëpp pour ñu seetu ensemble ci ci liste ñu war a war a nekk si RNU bi war a jot si dimbal bi. ñu wax rek nag euh, lii di RNU liste national unique lay tay boobee lépp loo xam ne tokkoon na ci ci xibaar mu ngi jugee nag ci xayma ci agence nationale statistique démographique nga xamante ni moo amee wàllu xayma ci réew mi xayma ci wàllu nag ñi ndool ak askan wi nga xamante ni wala njaboot nga xam ne ñoom ñoo yelloo dëgg-dëgg ndimbal.